Grabe, padami na ng padami. Lalagay ko to sa altar ko. <laughs> altar ng SB19. <laughs> so, Jam, nakapili ka na ba ng kung ano sa'yo? Sure ka na dyan? Oo. Parang gusto ko rin yun. Hello! Jazz. Hi, mga ka-Jazzsters. <laughs> Wow. Today is the day that the Lord... I'm so excited today dahil matatanggap ko na finally ang aking Dunkin' Donuts SB19 Flash at sabay-sabay natin yung makikita. <laughs> Ia-unbox natin at inaantay ko na lang yung delivery from TokTok. So mamaya ikukwento ko kung gaano, kung ano yung pinagdaanan ko <laughs> para makuha ko lang yon. Antayin na natin ang TokTok. TokTok baka naman. TokTok mo ba? Angat po. <laughs> Wait lang. 188 <laughs> daw. Galing pa pong Los Baños, Laguna. Mm, dang. Me Chester. So, ito na po, dumating na ang iniintay ko. Ayoko muna tignan! ang aking Dunkin Donuts SB19 mm. Flask. So, ito na siya. Kwento ko muna no, ang aking mga pinagdaanan para makuha ito. Wow! akala mo ako talaga. So, ayun nga, taga Batangas ako at mga ilang branch na yung napuntahan ko what na hindi available yung Dunkin. Though yung iba, hindi ko pinuntahan pero nag-try ako sa Standwith magtanong kung meron sa branch na yun like Tanawan or Lipa. So, ubusan daw doon. Dito sa Santo Tomas, wala. Alam mo ba, inutosan ko lang yung mga kapatid ko na sila yung bumili. Tapos ilang beses na lang nagbalik-balik doon. Wala talaga daw sa Santo Tomas. Pumunta ako ng Kalamba, nakailang branch din ako. Ubus na rin. So, ang nag-post ako sa Instagram. So, salamat talaga sa mga kaibigan ko. Ang daming nag-volunteer talaga na sila na lang daw bibili. So, may pinsan ako nag-volunteer. Ang dami nag-volunteer. Sabi ko, ito na lang pinsan ko para diretso agad sa bahay. Ngunit hindi rin niya nabili. So, may isa akong friend. So, shout out, Kat Ebora siya po ang nakabili, nakakomplete ng aking tumbler. Ayoko pa, as in first time ko siya makikita, naiingit na talaga ako sa mga nagpo-post sa sa stan Twitter saka sa Facebook nitong Dunkin Donut Plus na to. Okay, supposedly talaga tatlo lang bid ang bibilin ko. Yung purple, yung pink, saka blue. Pero yung unang pinuntahan ni Katebora na shop, interesado ba kayo? Sige, kwento ko na lang din. Ay, blue at yellow lang yung available. So, kinabahan ako na sige te, bilhin mo na ba kasi maubos. O yun, so lumipat siya <laughs> ng isang shop, nandun na yung purple at pink. Sabi ko, sige te, bilhin mo na. So, yes, na-complete ko yung four colors. So yun, sobrang excited na ako. First time ko talaga makikita to ng harap-harapan. So, eto na. Thank you, Kat Ebora talaga. So, <laughs> oh my God, this is the first box. Ito yung box niya. May SB19 dito, flash, Dunkin, saka yung mga details about this. So, ang dami ko nakikita ding mga testimonials na talaga daw ang tub ang tubig nila or some yung drinks nila ay ang tagal lumamig. Ang tagal mawala ng lamig. So 12 hours daw kasi to. So ang dami ko sinasabi ito ng kote. Tingnan <laughs> ko ano. Mamaya isa-isa na buksan. Excited ka naman eh. This one is purple. Kay Jangjang to. Sabi niya purple sa kanya. Ano lang <gasps> gusto ko din. ganda! Ako na una, ako na una. Oh my God! Ang laki! Ang ganda! Oh my... Okay, pero ang ganda ng quality. 299 pala to. Alam niyo na siguro to kung 18 kayo na 299 with coffee. So, hindi ko natikman yung coffee. Ininom ni Catebora. Oh my God! Green. Purple. This one. Oh my God! alam niyo, nagdadalawang isip ako dito sa blue, pero ang ganda din. Kasi mas light yung nasa poster. Oh my God, ang ganda. Promise, sulit. Sulit pala talaga. Tapos plain lang siya ni SB19. Ito yung kaya kong bitbitin kung saan-saan. <laughs> Shit, ang ganda, bes! Ano? Hindi ka sure sa purple? Hindi. May comment siya. Ano comment mo? Alam pa kung magalit naman ng... Mga 18? Ang ganda din ng purple. Ang ganda ng kulay ng purple. Oh my God, I'm so excited sa pink ko ganyan. This one is the yellow. Ito yung hindi ko sure. Pogi ni Josh dito. Nakatingin siya kay Estelle. Diba? This one is the yellow one. Malamang. Ito. Hindi ko to masyadong bet nung una kasi nga ayoko nitong details na to na parang may background. Pero ang ganda din. Ang ganda din. Oh my God! Okay. <laughs> ang ganda. At saka ang linaw nito. Ang linaw nung, ano ha, ng pictures nila. Oh my God. Gusto ko din ng yellow. Ang Ito ganda dapat din. yan, oh. Okay, last one. Ayan na yung kulay pink. Ito na yung pink. Kasi pink and black talaga yung colors ng buhay ko eh. Oh my God! Sorry, pink talaga is the way to go. Oh my God! Pero ang ganda! For 299 ha? At ang laki Oh my God! Sige! Ganda, ganda. Ayokong gamitin. Kuko, kuko. Ganyan. O, oh, mag-thumbnail tayo. 1, 2, 3, thumbnail. Isa pa, 1, 2, 3, thumbnail. Diyos ko, alam nyo ba? Ang dami ko na din napagdaanan niya. Ay! Shit, baka magasgas naman agad. Oh my God, ang ganda talaga. Ang ganda talaga. Oh my God, oh my God. Anong gagawin ko? tubig na tubig. Ibin. So, ang plano ko talaga, itong blue, gagamitin ko. Pero parang ayoko gamitin. So, ito yung inom-inuman ko dito sa bahay. Itong pink, ito yung i-display ko. Kasi, ito talaga ang bet ko. Sila dito. Bet na bet ko sila dito. Itong yellow, hindi ko kayang i-let go. Kasi ang pogi ni Jadine dito. Mm. Parang feeling ko lang ang laki ng t-shirt nila. <laughs> ang okay. Ang daming, Shout out to my co-18, si Ate Janina. Ang dami namin komento sa Flask, pero binili, na naman, binili din namin lahat. Aww. Thank you again to Kat Ebora for making this happen and to all 18s na nagdadalawang isip pa rin na bumili or kung gusto nyong i-complete, i-complete nyo na. Kasi sobrang sulit na niya sa 299 at ang ganda ng quality. At ang dami ko na rin nakita na proven and tested na na yung lamig or init tumatagal talaga for 12 hours. So, very happy. At kung gusto nyo pang makita iba kong mga biniling merch na FB Lilin, as actually, konti pa lang. Pero, grabe, padami na ng padami. Nalagay ko to sa altar ko. <laughs> altar ng SB19. so, Jang, nakapili ka na ba ng kung ano sa'yo? Sure ka na dyan? Oo. Parang gusto ko rin yun. Hello! Hello, ito matagal na to eh. Oo, napag-decidean na talaga namin na ito sa akin saka purple kay Jang Jang. So, yes, bye! And watch yung mga reaction videos namin ng SB19, Stan SB19 forever and ever. Yellow pag di mo nakikita. Isa ka, isa pa, isa pa. Thumbnail, one, two, three. Ipak, ganun mo, be. Ah. Yeah, one, two. Smile. Alright.